لو انت بتشوف الفيديو ده لأول مرة فانت أول مرة تدخل قناة عندي فأول حاجة هطلبها منك ان انت تعمل سبسكرايب للقناة تعمل اشتراك في القناة وتتابع معانا هنقولك ايه من زمان كان عندي حلم ابتدى من أربع سنين فأول كاميرا جبتها كنت بحب أرسم الضحك على وشوش الناس حتى لو بكاميرا الموبايل ودايما بيسألوني هو انت ليه بتضحك وانت بتصور ويكون ردي عشان بفرح اني يعني سبب في ضحكتك اكيد مع بعض كده هكون معاكم وانا بصور وكمان وانا بعمل اديت على الصور اللي انا بصورها وكمان هنبقى معاكم خلف الكواليس او behind the scenes وازاي نتعلم مع بعض اساسيات التصوير وازاي تبقى مصور كويس لهم ويعني انهم يعيشوا حياة صحية وكويسة لاني بحب انشر الفكرة دي دلوقتي نكمل مع بعض بقية الفيديو cast me far away Play these little games Acting all okay اهلا بكم تاني آه، احب اعرفكم بنفسي انا عمر شريف آه، انا photographer wedding و fashion و personal trainer وعايز عايزين بقى تعرفوا السبب اللي انا عملت ال channel دي ليه انا عملت ال channel دي لان انا اتعلمت التصوير واتعلمت الرياضه عموما او الجيم في ال... على اليوتيوب بس معظم الفيديوهات بتبقى بال English وبتبقى لناس كتير مختلفه عارفه ازاي توصل للمعلومه الصح فانا ممكن آه، من كتر ما انا اتفرجت على ال videos او من كتر ما انا خدت خبره في المجال في التصوير بقالي اربع سنين بصور آه، وبرضه في ال training آه، اتفرجت في videos كتير جدا يعني بالشهور كنت بتفرج ب videos كانت ما في حاجه بتبقى في دماغي عايزه اتعلمها بتفرج على videos على اليوتيوب فكل الناس بره مصر بتتعلم اي حاجه هي عايزاها من على اليوتيوب هنا في مصر مش كلنا عندنا ثقافه اليوتيوب فهتلاقوا ان انا الحاجه اللي بعملها دي غريبه بس انا مش هبقى خايف من ده او مكسوف من ده لان انا مع الوقت انتوا هتفهموا اللي انا بساعدكم بوصل لكم الخبره بتاعتي او اللي انا اتعلمته في شهور وفي سنين في فيديوهات معينه هنزلها واخر حاجه هطلبها منكم لو انتوا عايزين تشتركوا في القناه هنا آه، تعملوا subscribe او اشتراك للقناه من تحت و... وتعملوا like للفيديو عايزين تسألوا أي سؤال آه، ممكن تعملوا comment تحت وأنا هجاوب عليكم لو عايزين أي فيديو معين لحركة معينة أو آه، لسؤال معين أنا هجاوب عليكم آه، في فيديو كامل لأي حاجة أنتوا عايزينها و... وشكرا